internetlarda ko'p tarqaldi buga har safar aytilinsa ham yana shu narsalar ijtimoiy tarmoqlarda aylanyapti buni eshitmaganlar bo'lyapti va hokazo ya'ni qo'pol qilib aytganda aslini naslini bir tayini yo'q vatangado bo'lganlar qaysi bir joylarga borib olib juma kuni juma bilan tabriklab bo'lmaydi degan so'zlarni tarqatib yotibdi ularga mana shu hadis kifoya qiladi haligi xalqimizda bir so'z bor yaxshi otga bir qamchi deb qo'yasiz aqllik agar o'shalar o'zlari davo qilayotgan darajadagi ilmlik bo'lganda mana shu hadis juma sayyidi ayyom juma kuni kunlarni sayyidi miskinlarni hajji degan ya'ni hajga ibodatga borgan odam qaysi darajada xursand bo'ladi hajga bormasin umraga borsin qanday u joylarga borishlik sharaf qanday u joylarda turib ibodat qilishlik hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ravzalarida turib qabrlarni oldida turib assalomu alaykum ya rasululloh deyishlik qanday ulug' bir baxt uni til bilan aytib uni qalam bilan yozib bera olmaydigan his tuyg'u bo'ladi bugun ham ana shunaqangi ulug' muboraklik kun ey bir birlarimizni juma bilan xotirjam tabriklaylik undaqangi ular aytayotgan narsa siz bilan bizni chalg'itishdan boshqa narsaga yaramaydi ya'ni bitta narsada ko'p aytyapmiz shaxsan o'zim ko'p takrorlayapman dunyo zamini oxirat ekinzori degan hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadislarida bor urug'ni eng bir yaramasini olsangiz eng past urug'ini olsangiz undan katta narsa talab qilolmaysizlar yarmi chirigan yarmidan urug' olaman deb o'ylaysiz olarsiz lekin siz o'ylagan darajadagi hosil olinmaydi ularni maqsadi siz bilan bizni amallarimizni qaysidir bir yoqqa burib qo'yib turib o'sha bilan ovora qilib qo'yib turib asosiy narsadan qoldirib olishdi dorini o'g'itni o'sha dehqonchilikda nimaga o'sha aynan bir nozik nuqtasi turgan vaqtda yo senga bunga dori berma san bunga suvni qo'yib tursang bo'laveradi deganga o'xshab ketadida va yana bir narsa tarqaydi ramazon falon kuni keladi kim uni ramazonni eslatib qo'ysa o'qib qo'ysa o'qib qo'ysa do'zax olovidan nima bo'ladi najot topadi buni palonchi odamga yuboring yo'q bu narsalar hammasi ibodatdan uzoqlashtirib o'sha narsaga bog'lab qo'yish bo'lib qoladi go'yoki san shuncha odamga jo'natib qo'ysang bo'ldi sani gunohing kechirildi degan narsa kelib chiqadi shuning uchun azizlar hayotimizni bir narsalarni bog'lab qo'ymaylik bitta narsa bilan bog'laylik alloh va uni rasulini muhabbati bilan bog'laylik hayotimizni